Después de lo que ha pasado, no podré volver a enamorarme. Sabrá Iván Jesús que su nueva enamorada es la hija de su jefe? ¿Sabrá alegre victoria que él cobra menos que el salario mínimo? ¿Sabrá Iván Jesús que ella es hincha de camioneros? No deje de ver el próximo capítulo. ¡Qué pena! Lorena